Buongiorno, si compie 2017 e ora va di vedere i vati che hanno marcato l'anno. Potete già pensare a uno struvato di 2017 per scriverlo nei commenti. Il primo vato sono i vittori politici, ai territoriali ma di no ai legislativi di Paracortica. Persone che non votavano mica per i partiti diti nazionalisti e votano a ora. Secondo voto, USB che si ne in Nazionali 3 ma si sono messi in piazza i socios, come la in Spagna. Terzo vato, mi scorso. Yeah, per chi dopo ha aiutato lista paracortica, ci vuole aiutare per mi scorso, a un affare francese. Quando noi saremo indipendenti, esisterà sempre mi scorsica. Quarto vato, dopo aver parlato di mi scorso, su dietro liato, avevi video nanta a muzza. E adesso indovinela come si chiama un caso vato dai doni a Muzzarella. Quinto punto, il vogo e l'inondazione, i viumari, che una volta di più a Corsica è stata bruciata e certi militari non sono manco stati giudicati per aver messo il vogo. Se stuvato, a me che tagliarla. Con ella tutti i doni sono innamorati. Se goffo, pigliaci a che tagliarla. Settimo punto, la trioma. Elu marca l'entrata di Corsica in un mondo nuovo, moderno, Podia-te votar, escrevete o número de vosso voto e no comente. Eu voto sim. Bye.